Ladies and gentlemen, welcome back to new episode of Making Freaking History. ظبط الموبايل معانا ماتش حبيب 7 سبتمبر ان شاء الله. حبيب نوماجوميتوف فيرسس داستن بورير. اول مرة حبيب يلعب قدام home country او يعتبر بمثابة ان هو بدل روسيا اصل روسيا ما بيتعملش فيها الا fight night ما بيتعملش فيها main event بسبب ان العدد المشاهدين بتوع الـ UFC او الرياضة دي عموما في روسيا قليل. عموما كعرب او روس بيقدروا ياخدوا الفيزا بتاعت ابو ظبي اسهل عشان كده يعتبر حبيب في بلده التانية يعني واول مرة ابو حبيب حبيب هيبقى معاه في ال corner فحاجه motivation فشخ الصراحه ما قدرش يحضر معاه ولا ماتش في ال UFC بسبب ان مشاكل في الفيزا بتاعت والده اول حاجه حبيب طبعا معروف ال ground game بتاعته phenomenal هو احسن grappler ما شاء الله في ال UFC. تامة كل ماتش بتلاقيه اشتغل شوية على الاسترايكنج اشتغل شوية على ال ground game بتاعته ال control. كل ماتش بتلاقي حاجات ما كانتش موجودة في الماتش اللي قبليه ودي حاجة ميزة كبيرة يعني في حبيب ما شاء الله المهم نتكلموا يعني على ال opponent بتاعه Dustin The Diamond Poirier ال record بتاعه 24 and 5 خسر خمس ماتشات بس واحد منهم قدام كونر ماتش معروف واحد يقدر يطلع من خسارة قدام كونر ده حاجة عظيمة ان هو يعني خسارة <laughs> قدام جمهور كبير جدا آه، من mentally tough very tough وبعدين هو good boxer ال boxer بتاعه ماسك حيله كده داستن آه، اللي هو technical قوي هيت adjust على اي opponent قدامه ال head movement بتاعته من احسن الناس برضو في ال UFC من ناحيه الهيد الفيت موفمنت والبوزيشننج برضو اندرستاندنج اوف ديستانس فده خطر جدا لحبيب لان حبيب مش striker قد ما هو grappler مش MMA عموما ميكس مارشال ارتست قد ما هو grappler بس في نفس الوقت هو بيمبروف عمره ما هيوصل لليفل مثلا بتاع بورير في ال striking برده نفس الحوار بورير مش هيقدر يوصل لليفل بتاع حبيب في الجرابلنج في الفتره مثلا بتاعه الاستعداد بس هيقدر يتغلب على ده التيك داون ديفنس بس حبيب مش هيقدر يتغلب على الـ على ال striking الا ب striking زيه او ديفنس او leg movement او head movement الحاجات دي ما اعتقدش ان هي موجوده في حبيب ولا اشتغل عليها داستن مش مش زي مثلا كونر ان هو يحب المسافه بتاعته ياخدها من بعيد يقيس مسافته ويضرب jab بعدها ال counter ده style كونر عنده understanding ال distance او المسافه وبيحافظ عليها بي clinch كويس بس في نفس الوقت المسافه بتاعته مش بعيده ولا قريبه منطقته اللي هو في النص دي برضو ميزه لحبيبي ان هو يقدر ي shoot لل take down بسرعه بس في نفس الوقت داستن ميركان توب تيم آه، ده جيم مشهور جدا هناك ده من اعلى ال team ات في العالم الكابتن بتاعه كان من شهرين مع جورج ماسفيدال كان بيلعب بن اسكرين ده شبيه حبيب بس في وزن تاني آه نفس ال style ان هو بي shoot على ال take down هو wrestler بن اسكر غلبوا كي او آه، روكفا بعد خمس ثواني بس من ال fight. The fight clock is brought to you by Modelo. هو ماتش خطر جدا لحبيب توقع يعني ان هو يبقى يا distance يا يا حبيب هيكسب مثلا في الجوله الرابعه باي سبشن